жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогунун табиятын билүү үчүн төрт валенттүү германий элементин карайлы германийдин кристалында атомдор бири бири менен электрондук жуптар аркылуу аракеттешет мындай аракеттешүү коваленттүү байланыш деп аталат германийдин ар бир атому төрт валенттүү электрондордон турат төмөн температурада бул байланыш бекем ошол себептен кристалда электрондор эркин кыймылга келбейт температураны жогорулатсак электрондо энергияга ээ болуп бул байланышты үзөт жана электрон өткөрүмдүүлүгү болот электрон кайсы жуптан бөлүнгөн болсо анын ордуна бош орун болуп калды ал орун көңдөйчө деп аталат көңдөйчөнү оң заряддалган бөлүкчө катары карайбыз бул көңдөйчөнүн ордуна коңшу жуптан электрон келип жайгашышы мүмкүн анда кайрадан жаңы көңдөйчө пайда болду демек кристалдын ичинде эркин электрондор көңдөйчөлөр ирээтсиз кыймылда экенин көрүүдөсүз температураны же жарыктандырууну дагы жогорулатсак байланышты үзөтүрчү жана атомдор уча турчу электрондордун саны көбөйүүдө демек эркин электрондор жана көңдөйчөлөр көбөйдү анда жарым өткөргүчтөрдүн каршылыгы азаят сырткы электр талаасы пайда болсо анда электрон жана көңдөйчөлөр иреттүү кыймылдайт жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу электрондордун жана көңдөйчөлөрдүн кыймылы менен шартталат көңдөйчөлөрдүн которулушу бул электрондордун которулушу аркылуу болот аралашмасы болгон таза жарым өткөргүчтөрдүн өткөрүмдүүлүгү өздүк өткөрүмдүүлүк деп аталат аралашмасы болбогон таза жарым өткөргүчтөрдүн өткөрүмдүүлүгү өздүк өткөрүмдүүлүк деп аталат